I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own self. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for I've been flying from town to town. sky nothing, nothing, nothing. Sonora. मेरी तरफ से आ रहा है मेरी तरफ से आ रहा है Enemies ahead! Enemies ahead! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been गाड़ी दो ही होंगे watch आउट watch आउट अबे आजा भाई अरे भाई अरे मार मार को अरे तू तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोनों नौ खत्म था यार राइट कर राइट कर राइट कर पहले नंबर 3 को कर दे भाई राइट कर ले लो पुदीना को भाई ओपी क्या मैं तुम लोग को गया यार भाई बी 30 लाख में कर रहा भाई वेट का करने का गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई मेरे को आपने लगा देना मैं अरे आ जाओ आ जाओ रिवाइव दे आ जाओ भाई मिलिए रे भाई Parillas. यार शुरू में दो ओ भाई वो मार हेल्प अरे यार ये कैसे मारा भाई खत्म हो गया अपने ऊपर यहाँ पे एक बंदा नो के आ जाओ नंबर दो नंबर चार क्यों ना आ गया एक तो यहाँ पे पीछे है क्यों ना आ गया नहीं अरे ये क्या चाले मैंने अरे मारूंगा जरूर वो उधर नेट अरे गाड़ी आई अपने पे संभल के मैंने उस जो